kuma wannan hanyar hanyar mu ta yau da kullum don haka eh, muka ce bari mu zo mu gwada rashin jin daɗinmu game da wannan sufurin da ake a kan hanyar dubu da agadis don haka duk sati za a ɗauke mana motoci guda uku guda hudu guda biyar a kashe mana mutane alif ɗari wani dubu biyu da sha uku mi da tararin mota ɗari uku da hamsin cewa an amshe mana a wannan hanyar wanda kuɗinsu ya kai kimanin miliyar uku da wani abu mutane tun daga abin da ya tashi da wannan hanyar muna cewa kullum kan an kashe mana mutane 43 a demir cikin wannan kuma mun yi declaration shi kenan shi yasa yau muka zo mu nuna bakin cikinmu da wannan abubuwan da suke faruwa a wannan hanyar ya kamata a tsira shi a doki matakai na musamman kwakwaran matakai ba matakai ba kawai wanda muna bin mutane haka kawai da haka ba haka ne bane ba matakai na musamman ya kamata a doka idan za a yi aiki jami'an tsaro su sashi su yi tsayin daga zuwa hukuma ta kama a yi a yi kwamba mai kyau wanda ya kamata mutane su ta yi lafiya su dawo lafiya ba kwamba ba kawai ta shawaki ko kuma ta shirwa da dan sako da yake kasa salamu alaikum ni mai magana sunana abdulkadir dubu tasau kuma mutumi ne na kawar abin da zan ga muku daga karshe shine yau muna litinin yau ranar landi ne eh, sha tara da watan desamba na 2013 gobe talata babu mutumin da zai huta gobe in allah da kwamba ba za ta yi ba duku ba ta zuwa kwamba ba ta zuwa duku kowa ji da wannan magana duk wanda ya huto ya ce zai ta yi durku kenan ya saba ma mu jin daɗin mu da muke nuna hukuma cewa ba mu yarda da wannan abubuwan da ake ba haza salam.